Э, э, ош мунун индустриалдык педагогикалык колледжинде улуу жибек жолунда тынчтыкка жана достукка жол аталышындагы семинар тренинги болуп жатат семинарга ош мунун окутуучулары магистранттары аспиранттары студенттери жана ош жалал абад баткен облустарынын мектеп мугалимдери катышып жатат семинардын алкагында катышуучулар улуу жибек жолунда тынчтыкка жана достукка жол аталышындагы окуу куралы андагы тынчтыкты куруу жана толеранттуулук боюнча класстык сааттар менен таанышууда катышуучулар тренингтен алган маалыматтарды өздөрүнүн сабактарында колдонуп тынчтыкта толеранттуулукта жашаганга керектүү болгон көндүмдөрдү окуучуларда калыптандыруу үчүн тажрыйба алышат көрүп атпайсызбы эгер ынтымакчылык болбосо толеранттуулук болбосо жашоо тиричилигибиз барган сайын татаалдашат ал эми э, мектептеги окуучуларыбыз э, бир он беш э, жыйырма жылдын ичинде ушу кыргызстанды өнүктүрө турган әдістер э, болушады да қырғызстанның түрдүү тармактарында иштеген адистер болушат ошолордун азыр кандай билимдерге кандай көндүмдөргө кандай насилдик адамдык сапаттарга ээ болгонуна жараша анан кыргызстан мамлекет катары таанылат тренинг 19-20 апрель күндөрү эки күнгө уланып жыйынтыгында мугалимдер алган билимдеринин өзүнүн предметтик сабактарында класстык сааттарында кандай интеграциялайт ошол боюнча көрсөтмөлүү сабактарды даярдашат вот э, ещё раз э, позвольте приветствовать вас всех уважаемые коллеги на а